Okay. Um, bueno, empecemos. Eh, este, bueno, todavía estamos viendo la telenovela esta de No me digas la verdad. <laughs> Porque no, he podido encontrar otra combinación donde tenemos el video en YouTube y también este el, guión. Eh, ha sido un poco difícil encontrar, pero creo que a medida que pase más tiempo vamos a poder encontrar guiones para telenovelas que eh, estrenaron, estrenaron más recientemente, ah, como el 응답하라 eh, 1988 y otros. <clears throat> entonces, como siempre, eh, sí, Tantaray, Tantaray, todavía están dando, ¿no? Entonces, como siempre, eh, cuando veamos la telenovela, le voy a poner el link de YouTube. ah, ah ya acabó, ok, ok. Entonces yo creo que como en tres meses, <laughs> quizás en unos tres meses, va a estar disponible, me imagino, el guión. Porque ahora no está disponible el guión cuando veamos la escena, eh, pongan atención eh, qué ocurre y cuál es el conflicto. Aunque no entiendan, pero traten de captar, De que hay pelea y todo eso. Eh, cuál es el estado emocional y cómo se expresa la gente por ese estado emocional, eh, por ese estado emocional. Y cuando lean el guión, traten de imitar esas expresiones. ¿no? 에, 아, 올라 다이아나 안녕하세요 몇 번 보고 있지? 3번 que estoy buscando el, La escena que vamos a ver ahora es eh, principalmente de Ajong, la personaje principal, y el secretario de Kijun. Ah, van a estar conversando en la entrada. Y... Eh, ¿Dónde está? Esto es lo que va a aparecer. Ay, tengo que ponerme audífono. este audífono. Entonces mientras escuchan el video eh, pueden también ver el guión. ¿no? Eh, ok. El link está aquí. Y vamos a verlo desde los 2 minutos hasta los 3 minutos. ¿2 minutos? ¿3 minutos? creo que dos minutos, tres minutos. ¿Ok? ¿Ya? Uno, dos, tres. Vamos. 사장님 좀 만나러 왔요 아, 너무하지 않아요? 내가 분명 실수라고 미안하다고 했는데 이게 뭐예요? 자, 자기 입을 괜찮다고 했는데 이렇게 뒤통수를 쳐? 아, 돌아가십시오. 방금 사람 부를 수밖에 없습니다. 어떻게 된 건지 얘기도 해봐야 될 거 아니에요. 경비팀이죠? 여기 사장님 비서실입니다. 어떤 이상한 여자가 사장님 안 계시는데 볼까요? 아! 진짜, 진짜 이럴 순 없어. 마셨다고? 네, 변호사랑 이야기하라고 했습니다. 그러겠다고 해? 뭐, 별수 없지 않습니까? Ok, <clears throat> ¿lo vieron? Ok. <clears throat> Um, preguntas sobre la escena antes de empezar a leer. ¿No? Ok. Ah, empecemos entonces. Ah, empecemos en orden alfabético hasta este arriba, empezando con Allison donde dice Yang, Musunilo, ahí. Entonces, usted lo va a leer, yo se lo voy a repetir ah, dos veces y después lo- usted lo repite otra vez y después pasamos a la siguiente a la siguiente línea con la siguiente persona. Ok, Allison. 무슨 일로? Ajá. 무슨 일로 Así lo está diciendo, está como confuso. Busunilo. ¿Ok? Repita otra vez. Busunilo. Uh okay. Ah, ah, Tayana no tiene micrófono, ¿no? Estefanía tampoco tiene micrófono. Avísenos, avísenos si tiene micrófono, pero creo que puede... Eh, practique por su cuenta repitiendo cuando cada participante esté leyéndolo. Sigamos con Brel. 섭청님 참 음, 맵고 싶어요. Uh-huh. Um, el siguiente es Allison. 아, tengo que. 오케이. 사장님 좀 뵙고 싶어요. 사장님 좀 뵙고 싶어요. ¿Lo repito? Uh-huh, repítalo. 셉챔님 좀 배고 싶어요. 아, 음, 리슨 죄송합니다. 자리에 한 계십니다. 어, 죄송합니다. 그 자리에 아, 죄송합니다. 자리에 안 계십니다. o t r 죄송합니다. 자리에 안 계십니다. 감사합니다. 자리에 앉겠습니다. 음, 에, 브렐? 그럼 기다 그럼 기다리죠. 음, 그럼 기다리죠. 그럼 기다리죠. 그럼 기다리죠. 음, 알리슨. 소용없습니다. 변호사 통해서 말씀하십시오. 소용, 소용없습니다. 변호사 통해서 말씀하십시오. 아, 레피트. 성형습습니다 변호사 통해서 말씀하십시오. Uh -huh. Uh, ok, Brett, aquí tiene tres líneas. <laughs> Ah, ¿Son tres? ¿Ah? Son tres, tres líneas que, va, <laughs> que, que tiene Achaon aquí. Oh, ¿Sí? Compartamos cada línea para cada persona. Una línea Fred, otra línea Alison otra línea Fred, así. Ok. Uh 너무 합치 않나요? <clears throat> Aquí está súper enojada, entonces, 변호사? 너무하지 않아요? Otra vez, 변호사? 너무하지 않아요? 변호사, 너무 합치 않나요? 너무 하지, 하지 않아요? 너무 합치 않나요? 하지 Haji. Uh Haji. Okay. Muy bien. Eh, Alison. 음, <clears throat> 아, 분명히 실수라고 미안하다고 했는데 이게 뭐예요? <clears throat> 분명히 실수라고 미안하다고 했는데 이게 뭐예요? 자기 자기 입으로 냅다고 해, 해고 없덥게 이롭게 누입톱 수름 지어요. 자기 입으로 됐다고 해놓고 어떻게 이렇게 뒤통수를 쳐요? 자기 입으로 됐다고 해놓고 어떻게 이렇게 뒤통수를 쳐요? Aquí Itburó, Duevda, Genopgo, Optoptge, Iroptge, Duit, Tov, Suru, Chioy. Ah, Alison. 수박, 수밖에 없습니다. 음. <clears throat> 돌아가십시오. 안 그러면 사람 부를 수밖에 없습니다. 돌아가십시오. 안 그럼 사람 부를 수밖에 없습니다. 음, r e p í t e 안 그럼 사람 부를 수밖에 없습니다. 음, 그래? 어떻게 됨? 겁지 얘기는 얘기는 해 보아야지요. 어떻게 된 건지 얘기는 해봐야죠. 어떻게 된 건지 얘기는 해봐야죠. 어떻게 어떻게 된 같이 얘기를, 얘기는 해본 적이지요. 음, 아, 알리슨? 소비팅이 소비팅이죠. 여기 사장님 음흠. 경비팀이죠? 여기 사장님 비서실입니다. 경비팀이죠? 여기 사장님 비서실입니다. 경비팀이죠? 여기 사장님 비서실입니다. a muy bien. Ok. Uh, preguntas sobre, o sea, obviamente no van a entender todo lo que leyeron, pero tienen preguntas sobre algo que le picó la curiosidad o algo así. Sobre lo que vio en, la escena o lo que leyó. Diana, Estefania um, si quiere uh, puede, escribir la pregunta mientras continuamos, así que no se preocupe. A ver, uh, la siguiente escena. A ver, vamos a pegar la imagen primero. Eh, la siguiente escena es ki ah, Kijun, es el, mismo secretario ese. ¿Cómo se llama secretario? Ian. Ian va a, va a reportar al presidente Kijun y están teniendo una conversación. Ah, este es la, el contenido. El video lo vamos a ver de los 3 minutos con 5 segundos hasta los 3 minutos 50 segundos. ¿Ok? ¿Listos? 1, 2, 3. 와줬다고? 네, 변호사랑 이야기하라고 했습니다. 그러겠다고 해? 뭐 별 수 없지 않습니까? 아니야. 그렇게 쉽게 포기할 줄 몰랐는데. 네? 좀 대책 없는 여자잖아. 쉽게 물러서지 않을 줄 알았는데. <laughs> 아니, 어째 좀 서운하신 것 같습니다. 박훈. 또올 수도 있는데 아예 정문에서 출입을 차단시킬까요? 손님 내쫓았단 소문나게? 아, 네. 그럴 수도 있겠네요. 주의하라고만 시켜. 네. Ok, volvimos. Diana tiene una pregunta. Ah, eso del S52 y todo eso es el nombre de la escena, es el título. Eso ahí se escribe, ah, es en el cuarto del gerente y todo eso. La conversación empieza más abajo donde dice Kijun Wasotagu, donde aparece nombre, diálogo, nombre, diálogo, nombre, diálogo. Ahí es, ese es el guión que vamos a leer. Pero también pegué el resto como, mm, como referencia. Ok, empezamos eh, con Alison. Wasotagu. Uh <clears throat> Otra vez. 왔었다고? 왔었다고? 음. 아, 그래요? La segunda. Uh -huh. 네, 어, 네 명코사랑 랑 이야기 하, 하라고 했습니다. Uh -huh. 네, 변호사랑 이야기하라고 했습니다. 네, 변호사랑 이야기하라고 했습니다. 네, 영업자랑 이야기하려고 했습니다. 음, 어, 알리슨? 그런 그렇겠다고 에? Uh h u a q u í Kyun está un poco incrédulo. porque no se esperaba que, que- que fuera así. Ah, dice, 그러겠다고 해? Otra <coughs> vez. 그러겠다고 해? ¿Qué? 그렇겠다고 해? Ujú. Abril. 미, 미울 수 없참습니까? 우흠. 별수 없잖습니까? 별수 없잖습니까? 그러니까 미업 미업수 없잖습니까? Uh -huh. La siguiente línea está no, no, hay no hay diálogo. Seguimos abajo donde dice Pakun. No, con Allison. ¿En qué parte? Ahí donde dice huello. Porque no leemos. Sí. <laughs> Ah, sí, huello está bien, como lo leyó usted. Sigamos con Brel. Siguiente línea. 아니 너무 세게 세게 보기 하는 게 압니까? heb사 우흠. 아니, 너무 쉽게 포기하는 게 아닌가 해서 아니 너무 쉽게 포기하는 게 아닌가 해서 아니 내게 숲게 포기하 포기하는 게 아닙니까 해서 Ahí después donde dice ani nomu se pronuncia shipke, shipke. Shipke? Ajá, uh -huh, shipke. ¿no? Chipke. Chip. Es como, no sé, chip, shipke. <laughs> shipke. Shipke. Entonces en, en Suida es chipta Ajá. Para descansar. Ah, ah, no, es fácil. Chipta en el sentido de que es fácil. Ok. Shiwoyo, Oriowoyo. Esas son las dos palabras. Fácil y difícil. <clears throat> ok, eh, ¿seguimos eh, con Alison. Ne. Ah, muy bien. <laughs> Eh, sigamos con la siguiente línea. check. Opnun Chana Sepke. Oh, es igual que antes. Shipke. Shipke. Shipke. Mumlo, Sopchi, Amnul, Chul, Aramnum, Anarak, Anat. ¿Se pronuncia como T? Ah, ¿Dónde? no? Anapnum de. No, es Arab. Arab. Arabnum de. 오케이 okay, 알사비도 베세스 좀 대책 없는 여자잖아 쉽게 물러서지 않을 줄 알았는데 좀 대책 없는 여자잖아 쉽게 물러서지 않을 줄 알았는데 좀 대책 없는 염참찬나 쉽게 몸, 뭐, 물러섭지 am, Amnun, Chul, Arapnunde. Ajá, muy bien. ¿Alison? Oche son Hashinko Kanayo. Kanayo. Uh -huh. 어째 서운하신 것 같네요. Otra vez. 어째 서운하신 것 같네요. 어째 Son Jacinto Arneo. Ah, Abrel. Bakun. Uh -huh. Esa le está llamando le está llamando la atención. Dice, Bakun. Bakun. Bakun. Bakun. Ajá. uh, <laughs> uh, Alison. To to inunde 정문에서 주이를 자랑시이요또올 음. 수도 있는데 정문에서 출입을 차단시킬까요? 또 올 수도 있는데 정문에서 출입을 차단시킬까요? 저 울수로 있는데 저문에서 줄 출입을 uh 시키가요 Uh h u 손님을 내 접착당 소문나게 손님을 내쫓았던 소문나게 손님을 내쫓았단 소문나게? 손님을 냅찹찹당 소문나게 Ujú. Repitamos esa parte del medio, la palabra medio es 내쫓았단, 내쫓았단. 냅찹찹당 Ok, eso está mejor. 내쫓았단. Ah, Alison, siguiente. 아, 그럼 수 있네요. 으흠. 아, 그럴 수 있네요. 아, 그럴 수 있네요. 아, 그럴 수 있네요. 으흠, 주의하라고만 시켜요. 아, 주의하라고만 시켜. <clears throat> 주의하라고만 시켜. 주의하라고만 시켜. Ujú, Muy bien. Ok, siete y media. O sea, aquí paso media hora. <laughs> Muchas gracias. Están, eh, creo que puedo ver cómo mejoran ustedes, Alison y Brel. Muy bien. Gracias. ¿Cómo le, ¿Cómo le parece a usted, Stefania y Diana? ¿Estuvieron practicando ahí Eh, por su cuenta. ¿Sí? Eh, antes que se vayan, podrían llenar la evaluación. Eh, quiero que la evaluación lo, llenen antes y después de cada sesión para que tengamos un poco de, de comparación de cómo fue cada sesión. Aunque ahora que las sesiones son más cortas, <laughs> creo que necesito hacer la evaluación más, la, forma más, más corta. <laughs> Así que voy a tratar de hacerlo más corto. y, eso es todo. ¿Tuvieron algunas... ¿Tuvieron preguntas eh, ustedes cuando estuvieron estudiando eh, coreano la semana pasada? ¿Cualquier pregunta? Gramática, palabras, expresiones. Tengamos un poco de conversación libre y <clears throat> creo que puedo termina la sesión. Shita, ¿cómo se pronuncia? Ah, se pronuncia Shita. Shi, Shita. Ah, ok. Sí, ahí yo tenía la duda porque pronunciaba como Suida. Ah, no, no es Suida. Sí, Shi, No Nomás en, en ¿Nomás en este término o es en todo y con terminación de... ¿Mm? ¿Cómo? cómo? No, lo entiendo. Ah, en otras palabras, mm, esa combinación vocal no es tan común, entonces Luigi Padrinci <laughs> es una expresión no regular. Luigi 깨우는 예스토세프로닉스의 뉴집 뉴집 아들인지 뉴집 뉴집 어, 깨워두라 쉬다 Hay otra expresión contigo, pero creo que no la vamos a usar. Um, Esa combinación de, las vocales U y I es, no es, es, bien ah, eh, irregular, o sea, es, no se usa a menudo. Entonces hay muy, pocos ejemplos para mostrar la pronunciación. Creo que Shida es el más representativo de, de esa combinación de vocal. <laughs> ¿Quién es? ¿Quién es este señor que dice I o I? ¿Soy obscenidad? Es hermano de Ana María. <laughs> ¿Sí? <laughs> ¿Quién sabe? Por fin escribió algo. Um, a ver, ¿qué significa eso que escribió el señor con el botón verde? Eh, el I, I, O, o, I. <laughs> Ah, significa no hay modo. Ni modo significa, ni modo. Sí, dos veces. Una vez antes de comenzar y una vez después de terminar la sesión. Y si no lo ha llenado antes de comenzar, eh, pues llenarlo solamente una vez eh, después de terminar. Pero si ha estado desde el comienzo hasta el final, eh, llena ambas veces. ¿Sí? lo que tengo duda es de que esa palabra de soyo yo lleva dos circulitos juntos. Bueno, uno final y uno al principio. ¿Cuál? Ahí entre en medio. A la segunda sílaba. A la segunda sílaba. Ajá, y entonces ahí como se pronuncia como G, o sea, digamos dice Claro. soy yo Es yon. obsúmnida. Yon. Se pronuncia yon. Yongo Sumnida no pasa la G para la otra. Ah, no, no se pasa. Es, es, es silenciada. 소용 없습니다. 소용 없습니다. 소용 Ah, ok. 소용 estoy tratando de probar 소용 소용 없습니다 소용 없습니다 sí creo que no se pasa ninguna ninguna consonante a la siguiente sílaba Ah, Este, bueno, otros anuncios. Em, aparte de la página de Facebook y Twitter, que les, pongo el link aquí. Aparte de eso, también hice de nuevo, renové la página web del proyecto, aigocoreano.com. Se recopila un poco los recursos que hay en internet eh, dos libros y cosas así. y, y eso. <laughs> Estoy pensando hacer más días de la semana. Eh, hagamos una, una, votación una votación bien rápida. ¿Qué día, si le agregara un día a los, a los dos días de ahora, qué día preferiría usted? Menos el sábado. <laughs> Menos el sábado. Pues no sé qué digan los demás. Sí, pero que cada uno diga. ¿Qué le parece a ¿Qué día le sería mejor para usted, Fred? Pues yo ahorita estoy de vacaciones. <laughs> no le importa. Estefania prefiere jueves. Ah, ok. ¿Qué le parece a Allison? martes, jueves y domingo están como más, es, hay más, eh, una cantidad razonable de espacio entre cada día, ¿no? Hmm, ok. Ah, tengo que ver cómo resulta este horario con otra actividad que tengo los jueves, así que eh, creo que si decido hacerla va a ser como el día antes, o sea, mañana. Creo que va a ser el mismo día <laughs> que, le voy a decir. Eh, voy a poner el anuncio en el Facebook y en, el otro así que ahí va a poder ver ah, cuando haya sesión. Vamos a tratar de hacerlo esta semana. Ah, ok. Mm. Eh, claro. <laughs> Stefania dice que lo más difícil es que no sabemos todo el significado de lo que leemos, no sabemos dónde para la frase. Ah, sí, sí. Hmm. No sé, pero para nivel de principiante, conversación, diálogos de telenovelas eh, es muy difícil de entender ah, uno solo, porque hay una combinación de exclamaciones, saturi, eh, regionalismo. Ah, <laughs> Es bien difícil, así que no sé si vale la pena tenerlo de antemano. Hmm. Entonces yo creo que en vez de tratar de analizar, lo que le recomiendo que tratemos de hacer con esta lectura, porque estamos siempre haciendo, es como, la sesión de lectura de, de, los, de los, dramas es como un tratamiento de shock, porque todos somos como a nivel medio, medios principiantes, pero en las dramas son como más intermedio avanzado. Entonces le da la oportunidad de ver un material más avanzado y lo que quiero es que aunque no puedan analizarlo para saber dónde parar y todo eso, puedan como tratar de sentir el material ah, como una onda ah, y para eso es que vemos el video para, y tratar de imitar a ah, lo que los personajes dicen ahí. Eso creo que lo único que le puedo, <laughs> le puedo recomendar. Puedo dar los, eh, materiales de antemano, pero... Ah, creo que, a ver, lo que voy a hacer es voy a poner eh, este el documento de Word que tiene 30 eh, ah, páginas por episodio en, en, la, en la página web. Entonces, y también le pongo hasta qué, hasta qué escena vimos la última vez para que puedan ver la siguiente escena. <laughs> ah, podemos ver, el drama. <laughs> ok. Así que a ver si, le ayuda eso. Pero lo que yo les recomiendo es que va a ser muy difícil alcanzarlo. Es mejor que traten de sentir lo que los personajes sienten. Mm. Pero no sé. <clears throat> Porque no he enseñado mucho el coreano a este nivel. Siempre le enseño a la gente a leer nomás el coreano. Ah, ¿Qué dice Estefania sobre la entonación? La entonación ayuda a entender el significado. Mm, quizás. Mm. Y también um, quisiera más ideas de ustedes, uh, de otras actividades que pudiéramos hacer aquí, uh, de aprender de forma entretenida eh, el único requisito es que no me, no me tome mucho tiempo a mí prepararlo, <laughs> porque no tengo tiempo para prepararlo, tengo tiempo para venir y hacerlo en la sesión, pero si podemos cambiar actividad también sería, creo que sería bueno, pero no sé qué. Estaba tratando eso un poco de brainstorming, pero eh, todavía no tengo tantas ideas cómo hacerlo. Bueno, eso es todo. Eh, gracias por venir. Em, y suscríbase, suscríbase en Facebook. Ojalá podamos ver ahí y, ahí puede poner comentarios y todo eso. ¿Ok? ya está. Bueno, nos vemos. Ah, bueno, yo me voy a desconectar. Adiós.